lo que Yo estaba trabajando ahí y ellos llegaron, yo le expliqué que ya vamos a buscar la cena y dijeron que tenían que bajarla porque había un niño menor. ¿Qué edad tiene el hijo tuyo? Siete años. ¿No te lo quisieron entregar? ¿no? Anoche no. Había que esperar a una fiscal. ¿Él eh, amaneció preso? Yo me fui, yo no sé, como a las 3 de la mañana estaba ahí. O la amane ¿Amaneció aquel niño? Eh, dime algo, cuando me, fiscal, cuando, cuando, Yo le digo Sí, soy Jeffrey Alvarado. De hecho, había una actividad allá en mi negocio, un cumpleaños privado. Eh, el niño estaba ya presente con su padre, porque trabajan allá en el negocio. ¿El papá trabaja en el negocio? en el negocio. Y había otros niños también. Entonces nada, llegaron ellos ya por una demanda de la música alta, porque había música en vivo. Eran las 10 de la noche, las 10 y algo. Eh, llegaron de repente, chequearon, miraron los, a, los niños que habían eh, que estaban, que, sean, que, eran menores. Y nada, este, ese fue el apresamiento que nos dieron a nosotros. ¿Estaban consumiendo bebidas? No, en ningún momento. ¿Los niños fueron maltratados? No, pero psicológicamente sí. O sea, no sé por qué actuaron de esa manera. ¿Usted, ¿El trato que le dieron a usted? Pues? No, no, yo, eh, ninguna agresividad en cuanto al caso conmigo. Eh, nada, yo fui, como dicen, este, liviano, actué bien, me montaron en la guagua. ¿Pero tú estás consciente que los niños no se les permite que, que visiten el centro de bebidas alcohólicas? Exactamente, sí estoy consciente de eso, pero es un negocio donde hay pizzería, hay piscina y es apto para todo público. Era, a la noche. Eran las 10 de la noche, porque era un cumpleaños, era un cumpleaños eh, privado. ¿El general dice que usted es Eh, Reincidente no, porque en realidad tengo mucha tiranía en el negocio. ¿Qué hora era cuando...? La 10, la 10 y 23, la 10 y media, algo así de eran. ¿Con exceso entonces, por parte de la policía? Eh, es posible, porque si vamos al horario y hay un cumpleaños privado, cuando las puertas están bajadas todas, porque es privada, eh, me imagino que uno tiene también derecho. Hay que reconocer mi derecho también, como propietario y como, lógicamente, como dueño. Jeffrey Alvarado. Roble Bar, en Jaya, en el mismo centro.